Eslolmaydi dema har dam yodimdasan Jon do'stimsan tanamdagi qonimdasan Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda Yolg'iz qo'ymay meni har dam yodimdasan